quick Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag, eller kväll rättare sagt, är det söndag den 13 december. Det är tredje advent och jag har tagit mig ner till Luleälv och ska göra lite middag. Nu hade jag sån tur så att det fanns ved här. För jag upptäckte att min takbox hade frusit igen så jag fick inte ut min ved. Så då var det tur att det fanns här. Jag får väl fara och lämna tillbaka lite ved när jag har fått upp min igenfrusna takbox. taas. Ska jag gå och hämta stekpannan. format. Det blir korv och makaroner. Och stekt lök. Tänkte det skulle få ta sig som man ser nog här inne. tänkte jag grilla över elden. Men makaronerna ska jag eh, koka på gasolköket. Som i en tidigare film. Så jag startar väl upp med makaronerna som tar längst. Oj vad det sprättar. Kanske en gran med. Nej, jag ser inte vad jag gör. tändstickor. jag ska hälla vatten först. lite koll på den här. Och nu har det börjat koka där snart. Så då stoppar jag väl ner mackan Rör om så de inte fastnar i botten. Kanske ska jag salta vattnet lite grann. kan jag nog göra. Det är inte salt. Där. Det här är rökt havssalt. Det är supergott. jag väntar sen 11 när jag åt min lunch. Och nu är ju då klockan... Oj! Nu är klockan strax efter 5 på eftermiddagen. Det är två minusgrader här nu. Oj, oj, oj vad det sprättar. Så det är inte så kallt heller. Måste röra om så inte makaronerna fastnar i botten. Det här är inte snabba makaroner utan det är 8 minuter. Man måste koka de här. skära löken. Lök måste man ha till korv och makaroner. det blir så gott. Så gör jag bara så att jag drar sönder löken brinner det fortfarande. Sådär. Då blir det makaroner och korv och lök. ringa varandra när han har fått komma hit. komplimangtid. Mm. Som jag sagt tidigare, mat är alltid godare ute. Bon appetit! Så vad händer i veckan nu då? Det händer inte så mycket. Eh, jag har ju fått två paket ifrån eller två paket som jag beställt. Eh, ett är ifrån Amazon. Men jag får ju inte öppna dem för min son Utan jag får öppna dem på julafton. Om än jag vet vad det är. Jag tyckte det var lite taskigt. För jag vill ju öppna det, jag vet ju vad det är och jag vill använda det. Men nej. Tyvärr. Nu vet ju jag vad jag glömt. Jag har glömt osten. Den är ju frusen. Så man får inte ut så mycket ur Det blir nog bra det där lilla. Men eh, paketet, paketen som jag nu vill öppna. Eh, ska jag unboxa med er. Eller för er. Tänkte jag. Men ni får allt vänta till efter julafton. Eller på julafton. Kanske får göra en unboxing den 24 december. Kan bli så. för barnen vill ju öppna sina julklappar tidigt. Så de har något att göra på dagen. Så då får man ju lite, lite egen tid där mellan middagen och där de öppnar alla julklappar. De brukar få öppna en på morgonen. Och så öppnar de när tomten kommer. Så då kommer jag också säga att Hallå, hallå, jag vill också öppna mina julklappar på morgonen. För då kan jag unboxa dem då. Det blir väl bra. Men eh, hörni, nu ska jag ta och äta klart min middag. Där ser det börja snöa mer och mer. Så jag packar ihop här sen och så åker jag hem. Och så tackar jag för att du har tittat på min film idag. Tumma gärna upp om du gillar filmen. Kommentera nedan om du vill fråga eller säga någonting. Så säger jag, ha det bäst så länge och så ses vi den 24 december på julafton. Hejdå!